जैसे मान लो कि टैली में कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए कि दो हजार रुपए का एक सामान खरीदा सामान का नाम नहीं दिया है दो हजार रुपए का एक सामान खरीदा तीन हजार रुपए का एक सामान खरीदा चार हजार रुपए का एक सामान खरीदा ऐसी एंट्री करने के लिए जाए तो पहले तो आपके स्टॉक में कैसे एंट्री पास करोगे इसकी एंट्री कैसे पास करोगे हाँ मान लो परचेज में ही करनी है तो सामान का नाम नहीं दिया गया है केवल ये दिया गया है कि ये सामान दो हजार रुपए का खरीदा ये सामान तीन हजार रुपए का खरीदा ये सामान चार हजार रुपए का खरीदा ऐसे दिया गया है तो उसी की एंट्री बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है यहाँ पर जाएंगे यहाँ पे बी हाईलाइट है बी प्रेस कर दीजिए पेमेंट वाउचर परचेज में जाने के लिए एफ नाइन प्रेस करेंगे परचेज में जाने के लिए ये देखिए ये नाइन यहाँ से प्रेस कर सकते हैं या नाइन दबा भी सकते हैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा एंटर करेंगे यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग तो मान लो कि यही डेट है सपोज करो यही डेट है या फिर डेट चेंज करना है तो एफ टू प्रेस करके यहाँ से डेट चेंज कर लोगे मान लो एक आठ दो ये डेट है ठीक है ये डेट हमने डाल दिया यहाँ पर तो डेट चेंज हो गया ये दिख रहा है एक अगस्त दो हजार इक्कीस हो गया लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज हुआ तो हाथ से टाइप कर सकती हो एक डैश आठ दो हजार इक्कीस ऐसे टाइप कर लोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा अब बात आएगी क्रेडिटर पार्टी की ठीक है तो क्रेडिटर पार्टी किससे परचेस किया जा रहा है तो क्रेडिटर पार्टी का नाम देना होगा ठीक है तो मान लो कि ये मनोज सिंह जो है यही क्रेडिटर पार्टी है हमारी एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे इन्हीं से सामान परचेस किया जा रहा है बाकी यहाँ परचेज हो जाएगा परचेज अमाउंट का ले जाया जाएगा यहाँ पर क्या करोगी सामान का नाम तो दिया नहीं गया है तो आइटम वन करोगी ठीक है क्या करोगी आइटम वन तो यहाँ ऑल्ट सी करके लेजर बना लो आइटम वन अमाउंट दिया गया है लेकिन ये नहीं दिया गया है कि क्या नाम है तो आइटम वन रख लोगी ठीक है और यहाँ पे एल कर देंगे ज्यादा बेटर है ठीक है क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि इतने नंबर्स में परचेस किया गया ये हमको नंबर्स तो दिया गया है अगर नंबर ना दिया हो तो अब तब क्या करेंगे तब भी उपाय है अगर मान लो इससे जीएसटी सेपरेट हमें देना है तो यहाँ से जीएसटी डिटेल uh, को यस कर देना ठीक है यहाँ हम वैल्यू रख करके यहाँ पर आ जाना यहाँ पे टैक्सेबल कर लेना मान लो इससे ट्वेल्व परसेंट की जीएसटी लग रही है तो ये ट्वेल्व कर दिया एंटर करेंगे एंटर करके इससे एक्सेप्ट करेंगे गोडाउन किस गोडाउन में जाएगा देवरिया गोडाउन में रख देते हैं ठीक है पांच रख देते हैं और रेट क्या डालते हैं और रेट मान लो क्या डाला जाए यहाँ पे 2001 का डाल देते हैं 2000 है ना क्वेश्चन हम्म। में ये दिया गया 2001 का तो दस हजार रुपए का टोटल सामान हो गया ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पर डिस्काउंट लगाना है नहीं लगाना छोड़ देते हैं यहाँ पर आते हैं अल्ट सी करते हैं फिर यहाँ पे आइटम टू कर लेते हैं आइटम टू क्योंकि हमें अमाउंट दिया गया है तो ये अमाउंट हम नहीं डालेंगे और यहाँ पे आइटम टू कर देते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है पहले बार चेक कर लेते हैं यहाँ केवल आइटम दिया गया आइटम वन कर लेंगे यहाँ पे इसको अल्टर करना है तो क्या करेंगे इसको अल्टर करना है तो यहाँ से बाहर आना पड़ेगा तो ये बाहर आ जाते हैं और अल्टर कर लेते हैं कहाँ जाके अल्टर करेंगे इन्वेंट्री इनको ये टैली या फिर ध्यान देना हम्म। ठीक है तो यहाँ पे अल्टर करेंगे तो यहाँ पे अल्टर का कोई दिख रहा है दिख रहा है यहाँ पे अल्टर बताओ स्टॉक आइटम स्टॉक आइटम दिख रहा है लेकिन क्या अल्टर दिख रहा है चलो स्टॉक आइटम क्या आ जाते हैं अब हमें अल्टर दिखेगा ठीक है हम्म। यहाँ पे नीचे अल्टर दिखेगा तो यहाँ पे जाकर के और ये आइटम था ना इसको आइटम वन बनाना है बाकी सब तो सही है हम्म। लेकिन यहाँ पे आइटम को आइटम वन बना देना बस ये हो गया कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा फिर वापस चले जाएंगे परचेज वाउचर में अपना वही काम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पे एक अगस्त वाली ही डेट रहेगी और यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी हमारी मनोज ही है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर भाई बात करेंगे आइटम वन की तो ये आइटम वन ले लिया हमने जवरिया गोडाउन था ये गोडाउन भी एक्टिवेट कर रखना है मैंने मान लो पांच आइटम है एक आइटम दो हजार दो हजार बताया था ना क्वेश्चन में दो हजार है डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है आपके ऊपर डिपेंड है फिलहाल डिस्काउंट छोड़ता हूँ यहां पर आते हैं ठीक है यहां पे अब आइटम टू की बात करेंगे तो यहां पे लिखता हूं मैं आइटम टू ये लिख दिया एंटर किया एंटर किया एंटर किया यहां पर एनओसी रखना है क्योंकि नंबर सी दिया गया है यहां पर अगर अलग से जीएसटी देना वहां बारह परसेंट दिए थे 6% सीजीएसटी एस एसजीएसटी ठीक है यहां पर अलग से फिर जीएसटी देना है यहां पे जीएसटी अठारह परसेंट लगेगा ये आइटम टू कोई ऐसा स्टॉक आइटम है जिसका परसेंट का जीएसटी लगता है तो अठारह जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो परसेंटेज अपने पाएगा नौ नौ परसेंट हिसाब से डिवाइड हो जाएगा ये एस जीएसटी में एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे ये भी जाएगा देवरिया को डाउन में और यहाँ पे कर लेते हैं पांच एक की कीमत रख देते हैं चार हजार जो भी सामान है एक की कीमत चार हजार रुपए है ठीक है सामान का नाम नहीं दिया गया है तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे ठीक है एंटर करेंगे डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे आइटम थ्री कर लेते हैं आइटम थ्री भी दिया गया है तो यहाँ लिख देते हैं आइटम थ्री लिखा हमने एंटर किया यहाँ पे एनएमएस कर देंगे एंटर करेंगे यहाँ पर यहाँ पे जीएसटी अलग है ध्यान दीजिएगा वहां पर अलग था यहाँ पर अलग है ठीक है तो यहाँ पर जीएसटी जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा एंटर कीजिएगा यहाँ पे वैल्यू रहेगा अनोन नहीं रहेगा यहाँ पे यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा यहाँ पर जीएसटी इक्कीस परसेंट है मैंने आपको बताया था या तो फाइव परसेंट या तो टेन परसेंट या तो ट्वेल्व परसेंट या तो एटीन परसेंट या तो ट्वेंटी वन परसेंट या तो ट्वेंटी एट परसेंट का ही जीएसटी लगाया जाता है गुड्स पे ठीक है गुड्स यानी सामान पर एंटर करेंगे एंटर करेंगे ये हो गया यहाँ पर ये देवरिया गोडाउन ही जाएगा इस बार दस कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं एक का कितना करें तीन हजार कर दें तीन हजार कर देते हैं ठीक है ये कर दिया तीस हजार हो जा रहा है गड़बड़ हो जाएगा दस पाँच कर देंगे हो जाएगा हो गया दस हजार ठीक है अब ये तीनों हो गया है हमारे पास अलग अलग सब पे हमने क्या दिया है जीएसटी दिया है ठीक है यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगाना है तो सीजीएसटी हमारे पास पहले से है नहीं होगा तो सी करके बना लेंगे सीजीएसटी आ गया अब यहाँ पे एसजीएसटी आएगा तो ये एसजीएसटी भी आ गया आ गया ना दोनों कोई दिक्कत ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे न्यू रेफरेंस रहेगा क्योंकि नया बिल है यहां पर नरेशन में क्या डालेंगे गुड्स हैव बीन अब चूंकि ये परचेज का बिल है तो यहां पे परचेज कर देंगे हैव बीन परचेज परचेज किया गया है ना तो यहां पे लिख देंगे परचेज हो गया और यहां पे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ये एक्सेप्ट करा लिया अब इसको हमें देखना है प्रिंट आउट हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा टैक्सेस का स्लैब है वो भी इसमें शो करे तो ऑल्ट पी प्रेस कीजिए और यहाँ पे एंटर करिए तो ये यहाँ पे टैक्सेस पूरा शो नहीं कर रहा है तो टैक्स शो कराना है तो क्या करेंगे अल्ट पी करने के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर दिख रहा है ये ये कॉन्फ़िगर दिख रहा है नहीं हाँ। तो बस यहीं पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर पे जैसे ही कॉन्फ़िगर पे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट देखो यहाँ पे सब चीज दे रहा है देखो यहाँ पे डिटेल में आओगी तो यहाँ पे सब दिखाई देगा दिख रहा है तो यहाँ आइटम वाइज जीएसटी डिटेल दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है print GST analysis of item तो क्या जीएसटी का एनालिसिस ऑफ आइटम ये देखना है और ये देखना है दोनों देखना है तो यहाँ पे दोनों को यस कर देते हैं हम ठीक है अब कह रहा है कि print GST percent column GST के परसेंट का कॉलम भी चाहिए तो यहाँ पे इसको भी यस कर सकती हो यहाँ पे दबा के यस करोगी ये कब यस होगा जब ये वाला जो है बंद हो जाएगा तब यस होगा तो पहले हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं कंट्रोल ए करके और इसका प्रिंट आउट देखते हैं कैसा प्रिंट आउट आ रहा है तो ये प्रिंट आउट है आपका देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा इसमें सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सब देखिए सब अलग अलग दिखा रहा है दिख रहा है नहीं यहाँ पे देखिए ये जो है छह परसेंट छह परसेंट के हिसाब से लगा है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यानी बारह परसेंट पहले पे लगा है नौ नौ अठारह परसेंट दूसरे पे लगा है और फिर साढ़े दस साढ़े दस यानी कि दस दस बीस इक्कीस परसेंट जो है तीसरे पे लगा है तीनों दिख रहा है ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया तो अगर नहीं नाम दिया होगा तो इस तरीके से कर लेंगे दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न दे दिया गया जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं आपको कौन सा प्रश्न है और ये ये देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए प्रश्न ये दे दिया गया कि सामान खरीदा ठीक है और सामान का नाम नहीं दिया है यहां पर भी सामान का नाम नहीं दिया था वहां पर भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो सामान का नाम नहीं है और यह कह दिया गया कि हजार का सामान खरीदा ना अमाउंट दिया गया ना नाम दिया गया केवल यह दे दिया गया कि सामान हजार का खरीदा ठीक है किससे मनोज मनोज जो है क्रेडिटर पार्टी है उन्हीं से खरीदा गया है क्रेडिटर पार्टी का नाम दिया गया है इनके सब क्रेडिटर पार्टी का नाम ना दिया जाए तब तो क्या करेंगे वो भी बताता हूँ पहले इसको देख लेते हैं कितने का सामान खरीदा है पांच हजार का ठीक है किससे खरीदा है मनोज से तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ आइटम दिख रहा है तो नेम ऑफ आइटम को चेंज कर दो यहाँ पे किनारे दिखेगा अकाउंटिंग इनवॉइस ऑल्ट के साथ आई प्रेस कर दो तो ये आ गया यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर दिख रहा है ये दिख रहा है ना तो बस यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा तो मनोज हमारे क्रेडिटर पार्टी का नाम है अगर नहीं बनाया तो ऑल्ट करके आप बना सकते हैं फिलहाल हमने बना रखा है तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम लगा दिया ठीक है क्रेडिटर पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश की ही है यहाँ पे सारी डिटेल पहले से है यहाँ पर क्या करेंगे परचेज अकाउंट का लेजर लगेंगे सीधा सीधा कितने की परचेजिंग हुई पांच हजार की पांच हजार का ना ये हो गया अब इसमें जीएसटी हम कैसे लगाएंगे कैसे लगाएंगे जीएसटी बताइए जैसे मान लीजिए जीएसटी में इसमें दिया गया है ये देखिए एक सौ पच्चीस रुपए अपने आप जीएसटी आ गया ये एक सौ पच्चीस रुपए जीएसटी बाई डिफॉल्ट जो लगाया गया वो आया है क्या हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं तो देखिए पांच हजार है ना तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ अगर आपको दिया गया है कि यहाँ पर दो सौ रुपए सीजीएसटी लगा और फिर यहाँ एसजीएसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ एसजीएसटी एक सौ पच्चीस ही आ रहा तो फिर दो सौ रुपए एसजीएसटी भी लगेगा जितना सीजीएसटी लगता है उतना ही एसजीएसटी लगता है तो आपके बिल में दिया हुआ है वो देख करके आप इस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं इसको एक्सेप्ट कराइएगा ठीक है ये एक्सेप्ट हो गया तब क्या करेंगे क्रेडिटर पार्टी का नाम ही ना हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे कैश कर लेंगे क्या रखेंगे कैश क्योंकि क्रेडिटर पार्टी दिया नहीं गया है ना अगर आपसे कहा कहा जाए कि दो हजार रुपए का सामान खरीदा और डेट दे दिया जाए कि इस डेट पे खरीदा कितने का सामान हाँ। दो हजार रुपए का ठीक है तो दो हजार रुपए का सामान खरीदा की एंट्री कैसे करेंगे तो यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाल दीजिए वन यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग एंटर कर दीजिएगा क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है क्रेडिटर पार्टी का नाम तो यहाँ पर सीधा सीधा कैश कर दीजिए कैश कर दिया यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाइए जैसे ही आएंगे तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेकर लगा दीजिए कितने का सामान खरीदा है दो हजार रुपए का ना हम्म। तो दो हजार रुपए लगा दिया अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिए तो यहाँ पे पहले सीजीएसटी लगाएंगे सीजीएसटी ऊपर दिया गया है ये सीजीएसटी लगा लिया यहाँ पे सीजीएसटी दिया गया है तो मालूम लीजिए कि सीजीएसटी कितना दिया गया दो सौ रुपए सीजीएसटी हो गया और यहाँ पे बिल में आपको दिया गया है दो सौ रुपए एसजीएसटी हो जाएगा तो यहाँ दो सौ रुपए एसजीएसटी लगा लीजिए तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे समझ में आ गया आया कि नहीं ठीक है